شباب عاملين ايه احنا بنلعب لعبة احنا كنا بنلعبها بس مش فاكر اسمها ايه مختلفة خالص يلا لودينج حطيت التلات نقط ايه ده ساتر ايه غراب ده مشاكل عشويك النهارده ايه ده مش كلام في اتنين هنا والله حصل له والله العظيم شكل الغراب الجنة شايفين اللي اشرفه ماوي كمية محترمة كمية محترمة session. واو الموارد دي ثواني انا اقدر احول الموارد دي هنشوف اه لا آه. عشان كده بيحتوي على ايه بتتكلم وانا نفسي اطور كلب اللي في العلبه استنى هوريهولك شايفين ده هو في دي بقى شايفين ايديه وحتى مستخبي مش عاوز الموارد دي تروح والهدوم حتى عشان الساعه الساعه حاجة يا أخي كده يا لهوي الكشف أنا بعصاية أبو عصاية لا اسمع واخد الحتة الحديدة دي مين اوعى انا خايف والله ان الحاجات دي تروح يا ساتر Olha que ارفس ارفس ارفس آه، واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة ايه ايه ايه, إيه؟ يلا طب تمرين صباح واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة ايه ايه واحد ايه ده واحد اثنين ثلاثة اربعة What? It does what? Where? Ni that. Mor. Yuki. Listen. Um, good morning. Good day. بنظبط حلو عندي طبعا اتنين اتنين من الغزال عشان اكل ما عنديش غير الغزال بقى معلش يا شباب يا خروش ناقصني ناقصني خمسة level بس يا نهار ده كده كتير three level. صار المكان زومبيات كتير ايه يا جدعان ده في في فيروس اللي جاب الزومبيات ما اللي جاب الزومبيات مع الذئاب هما تعاونوا مع بعض اوه حلو يا لهوي على الكميه لأنه كده هيموتوله بسرعة لو لقيت واحد ماشي نفسي اسحب واحد لا لا بقى الله يعينك عيب كده كده كتير قوي ده لسه المرة اللي فاتت جايب ألفين وواحد زومبي خراشي انا هاجم كل دول ازاي محتاج اطور نفسي لو كنت سبت السلاح سمعوني الصوت كنت انزل الزومبي غسيل حوالي غسيل يا لهو على رخامتكم حاجات اقدر دلوقتي ابني الموتوسيكل حلو يلا كمل 맨날 너무 좋아한대 얘들 뭔데 Why am I shooting him? Anyway, um... She... Isso, isso... Damn, damn... Oh, wow. ايه اللي حاططك دي واو اوه level تاني وليفل ستة يا سلام نص حبة وابقى level عشرة وصل اخر اربعة ليفل كده الموضوع خلاص وضع دلوقتي أبني الحاجة ايه ايه ايه ايه مش هيضربوا عليا ايه شايفين ايه ده ده ياخد وقت شايفين دقيق كبير 16 22 وعشرين ده بيديني وقت شايفين ده بيديني وقت اللي انا لازم أخ اكون محرص يلا ده كده زومبي في كمان زومبيات انا مش فاهم ازاي هما بيجوا عندي دي حاجه غريبه والله يا ماما افتكرت زومبي فانا مش فاهم ايه الحكايه مش فاهم انا ايه الحكايه معايا اقدر ابنيه دلوقتي اضرب من الموتوسيكل واتحرك من المكان ده بس اعمل المكان ده يا عم ماشي يا عم ماشي يا عم والله بالسيل يعني لا محتاج اربع شنط ليه يا راجل معدته قربت تخلص يا راجل طب ازاي الدنيا يا ماما والله الزومبيات ايه هيوجعلي دماغي لو جم هيوجعلي دماغي اي حد يجي هنا ويت تعالى اه جرت مني والله حلو السبت ده ليه كده يا عم بس ايه ده من الحاجة يا عم حاسس بالسقف ايوه كده ايه يا عم الاشتغالة دي تقريبا في حاجة غلط خلينا فنان ايه كده سماعي Déjenme subirla. Esperi. Oh, tú me... Ya fuera. وانا تعبت منك تعبت عندي شوية الاتشيس تاني بسرعة واجيب حلو لأ بتعمل ايه حلو واحد